Momento clave para Leverkusen. Chicharito se dispone a cobrar la falta de penal. ¿Qué va a ser Chicharito? Un momento todo o nada. Todo o nada. Toma un gran suspiro. La gente expectante en el estadio, el Bella Arena. ¡Pégale, Chicha! ¡Gol! ¡Golazo de Chicharito! ¡Un golazo de Chicharo! Metiendo la pegada al poste izquierdo. La controla Chicha, tocó para atrás. ¿La regresan? Sí. No hay fuera de lugar. ¡Pégale, Chicha! ¡Rebote! ¡Pégale, Chicha! ¡Gol! ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Chicha! ¡Golazo! ¡Doblete de Chicharito! Y ya son tres en Champions.